Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜。今天呢，我们在耳湾花果山的 Grove 小区来看一个大户型的房子。那这个盘呢，它是 Ginova 为 KB 建商建的。那 Ginova 它的尺寸呢是非常大的，是三千五百尺到三千九百多尺，近四千尺的面积。那它的售价呢是比较亲民的，是一百六十九万起，一百六十九万到一百八十万左右吧。那我们现在要参观的呢是它的户型三号。户型三号呢是三千九百六十四。 尺差不多三百七十平米的样子，然后是双层的四房四点五卫，加上二楼的 loft，那这边呢也可以选择作为五房的设计。这边还有一个特色呢，就是它的举架非常的高，在客厅啊，还有外面的阳光房呢，它的举架有达到十尺的举架，一般新房的举架呢可能是九尺左右。那这边呢还带有 walking pantry 可以做中厨的，那么并且啊这一边还包括了两千瓦的太阳能全部赠送哦。那这个小区呢它的学 区是九九九，属于 Tustin 学区，小学和初中呢离花果山小区非常近，基本出了社区大概一分钟的车程就到了，是评分九分的。那么初中呢是 Backman 的高中，这边物业费呢是二百八十九块钱每个月，小区的设施非常多。那我们现在在这个盘的马路对面呢，就是小路对面呢就是这个盘所属的游泳池和社区活动中心，可谓是生活非常方便。好了，现在请参观一下吧。 好了，那么以上呢就是今天户型三的视频。户型三呢是这个小区里面最大的户型，它有三千九百六十四尺的面积。那么在花果山 Grove 小区呢，三千九百六十四尺是非常非常够用的啦，适合很多中大型家庭。而且呢，它的每尺均价以后升值空间也非常高。那如果你对这个户型感兴趣，或者是对于加州房产感兴趣的话，记得联系我米娜哦。那感谢你收看我的视频，让我们下期视频再见吧，拜拜。